lahat. This is Mr. once again. Uh, sabi ni Starker Day, a big smile. Mapagpalang araw ng po sa inyo lahat. Okay, ito yung uh, ikaapat na araw. Ha? So don't fail to watch. Gusto naman itong gate na para sa rito nakabel. Bago na. Kaya natin ba yan? Ito yung loob ba? Ito. Ito ano? Maraming bibigyan dyan. Ito Ito. may yan. Oh, ano pa rito? Lagyan mo din ng ano, kabilaan. Yeah. Gitna kasi din. Yan, para din lumubo. Lagay? Oo, oh, ispatan mo lang. Ano sa... Lumubog eh. <laughs> yan. Bira yan. Buti na si Dado, no? Bira yan. Pinantay ko lang bakal ko. Yes. sarap. Okay lang, kakapit naman yun, tutulo eh. Lalo dahil ka man lang, di mo pa sinako. Ano? Ano? Ano? Paano natin? Ano? Pre, eh. pre. Yan, yan, yan. Ba't na? Wala ron talaga mo, laptop ko siya nag-ayos. lalo baka tayo mo. Mga bata kasi ah, pagka pagka nagsanangig, boom! Mga bata. Kabila, kabila. Yes, kabila. Yun yung small gate para doon sa rear ng ano, grotto. Iya. Tiya. Bisa nga, sa tuktok silang dalaw eh. Ano? Akala mo, nasa bundok lang eh. Ayan na po ang wheels. Ito yung original grill. Type na, ang harapan. Yung sa dulo. Yun, hindi lalagay. Nakikita nyo ron. ang dalawang grills. So, yun sa likod na lang. Ayan, dito po. Dito sa likod. Yan. Sa konting linis na lang yan. Wrap. Yan, courtesy of uh, Master Disaster. Ayan na po. Ano ang ating mga master welder. Ayan yung lupet. Ano, grinder mo daw? Ha? Grinder mo. Grinder, tapos pintura na. Ayos! Ha? Grinder. Op, op, op. Bakit to? Oh. Sino yung Madali. May like Pag, pag, pag, lang. Okay. Sakto, para sinukat. Para ito, under na ito. Under na ito. Okay, pinturahan na po natin yung grills no, ng uh, primer ng ating master painter, the one and only. Ayan po, nakikita nyo. Local Stallone of Philippines, ha? Local Stallone. Pag mas inyo may kung talagang uh, niloloko kayo. Ayan po, oh. Ah, ba? Diba? Si Stallone. Ayan, no? Hindi po totoong patay na si Stallone. Buhay pa po siya. Dito sa Pilipinas, nagpipintura. Brother niya, brother ko. Iyan, yan, yan, brother. Yan. My brother, may Sylvester Stallone. Wow! Nakakita nyo naman, ha? Foreigner yan, kaya nahirapan siya magtagalog. Yan. Pumunta lang sa Pilipinas para magpintura. No? Wala lang magawa, di ba? Kanda lang ang pagpipintura. Kaya yung utol ni Stallone. Kaya, buhay na buhay, gumagalaw. Ayan, so, oh, Ayan, nakita oh. natin. Tunti na siyang mga ganda. Hmm? Nakora, nagbut natin kahit sa malayo. Ayan, may artery sa taas. So, very good. Para hindi pasukin sa loob ng mga mabait na pusa. No? Wow, okay. Pamakulang tayo pumasok. Biyernes yun eh. O kasi wala pa. Biyernes ngayon.